フランス・トゥールーズでのコンサートのためイギリスから天平のみが渡仏早朝のフライトでフランスに到着し到着直後から3日間で4公演を実施する今日はこんな場所で 2回公演します結構人増えてきましたすごいね Okay. These are ah, euh, English. Okay, uh, so happy to be here tonight. Ah, so uh, I'm gonna play my composition, some cover Japanese cover song. ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますおおにぎりってどこで売ってましたっけおにぎりなんかあっちで売ってますあ向こうですかあもうないんじゃないもうないですかおにぎり ああマジですか食べてきますあわかりましたジャパンフェスティバルの人たちがおにぎり作ってくださいました OK 唐揚げサバ OK ジャパン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 Yeah, everything fine. Yeah. Uh, I will bring you to a place where you can stay and okay. the concert. Okay. Hi. How are you? Uh, fine. yeah. With your sister? Uh, yeah, my sister, my sister is here, but I haven't seen her. Okay. She doesn't know I'm here. Okay. yeah. See you later. なんかみんな生き生きしてるなすごいな なんかこんなみんなが生き生きできるってやっぱり日本の文化って最高なんやな T シャツとか着てもここなんか剣売ってますこれ189ユーロです 鉄製やねガンダムいっぱい俺の大好きなバウも今ますヤクト動画おお35ユーロ高えやっぱ日本の文化ってすげえよ心アキラドラゴンボールスーパーってこんなんなんですか プルしてるねわお、wow. what, what is that? <laughs> oh! Wow, special gift! Merci beaucoup! Merci! You're welcome. Merci! <laughs> I'm so happy! Yesterday it was great yeah, I will do my best today too. <laughs> Thank you. 今日は1公演昨日と合わせて3公演今から、えー、終わってねホテル帰りますめちゃくちゃ腹減りました朝飯から何でも食べてる OK、uh, thank you very much for today、thank you、so Kevin、 Okay, for tomorrow at 11. At okay. 11, okay? 11. Uh, so it was very great. Uh, I love your uh, Phoenix composition. Oh, oh, oh what, what? I love the Phoenix uh-huh. composition. Uh -huh. -huh. Oh, thank you. <laughs> and, thank uh, you. have a great tonight and see you tomorrow. Yep. I'm gonna perform Phoenix tomorrow too. <laughs> <laughs> Au revoir, à demain. Au revoir, à demain. 今日のランチは今日のテイクアウトいや今日はこんな場所でランチですすごいいい感じの雰囲気今日のランチですえー、っとめっちゃこれハンバーガーでかいんですけれどもなんかもうポテトとかチキンもめちゃめちゃあってちょっと一人じゃ食べれないです空港に持ってこう maximum de b r トゥールーズ空港今から飛行機に乗ってダブリンに帰ります結構今日暑いですねやっぱ35度ぐらいはあるでしょうかダブリンは多分15度とか20度ぐらいだから気温差がすごいですね風邪ひかないように気をつけないと